Wir wollen psychische Erkrankungen vermeiden und deren Folgen bewältigen. Die Lebensqualität von psychisch erkrankten Menschen wird durch die Kulturprojekte der Stiftung verbessert und das Bild vom Verrückten entstigmatisiert. Durch die Entwicklung eigener Projekte und in Kooperation mit Partnern schaffen wir den Zugang zu Kultur, sowohl im beruflichen wie im persönlichen Umfeld von Nichtbetroffenen und Betroffenen. Am 27. November schiebt sich westlich der Schwäbischen Alb eine druckvolle deutsche Kaltfront über die träge Masse feuchtheißer Luft aus dem Süden. Im Bemühen, klare Verhältnisse herzustellen, verdrehen sich die beiden Schichten zu einem F4-Tornado. 18.10 Uhr trifft der Wirbelsturm auf das Umspannwerk Heuling und später dann die Innenstadt von Schwäbisch Gmünd. Totalausfall. Dieses Faxgerät ist schuld. Es, es weigert sich zu kooperieren. Mit so einem Mitarbeiter kann ich nicht zusammenarbeiten. Wir werden es umstrukturieren. Meine Güte, wer verschickt heutzutage schon noch Faxe? Niemand außer dieser Dola will was in der Hand haben. Ich kann Sie hören. Was machen Sie denn da? Ich verschicke ein Fax. Kommen Sie, ich helfe Ihnen runter. Bleiben Sie weg. Entschuldigung. Sie sind? Der Elektriker von Elektro Reichert. Fremdfirma. Und Sie halten mich für inkompetent, dass ich von einem Stuhl steige. Natürlich nicht. Sie trauen mir nicht zu, dass ich hier in die Hocke gehe, meinen Sitz über die Fußfläche hänge und einfach runtergehe. Das traue ich Ihnen natürlich zu. ist überhaupt zu. gar kein Problem. Nein. Das kann jedes Kind. Absolut. Ich bin die IT, ich bin Ingenieurin, ich habe mit Boston verhandelt, ich habe einen schwierigen Umstrukturierungsprozess begleitet, ich spreche fließend Französisch und ein Stuhl ist für eine Frau in dieser Situation überhaupt kein Problem. geht nicht. Irgendwas ist kaputt. Was denn? Na, das Faxgerät. Mensch, wer faxt denn heute noch? Nur noch dieser Dola will was in der Hand haben. Das Faxgerät ist kaputt. Ja, der Strom ist ausgefallen. Ach Gottchen, der Strom ist ausgefallen. Ich weiß, dass der Strom ausgefallen ist. Die Energie ist weg und alle verpissen sich, aber nicht mit mir. Energie ist kein Problem für mich. Können Sie dieses Fax reparieren? Erstmal helfe ich Ihnen. Ich brauche doch keine Hilfe. Das Fax braucht Hilfe. Mein Gott, sind heute alle bekloppt. 95, Eheschließung mit Thomas Brauer. 96, Geburt von Julian. Zwei Jahre später die Geburt einer Tochter. Sophie, so Sophie. Ja, da war noch alles gut. Wir haben gebaut, Thomas und ich. Thomas ist Philologe. Ich bin da oft spät nach Hause gekommen. Es gab eben viel zu tun, aber es war kein Problem. Es haben alle so gemacht. Kein Problem. Nein? Nein. Eines Tages kam der Bitterwolf, Assistent der Geschäftsleitung. Das war an einem Freitagabend. Frau Brauer, können Sie 18 Uhr mit ins Meeting kommen? Ja, Rio muss noch raus. Ist Dr. Dola dabei? Righty Wright und Melat. Melat vom Personal? Human Resources. Aber Personal, das, das Angebot für Rio muss noch raus. Wäre gut, wenn Sie das heute noch finishen. Morgen haben Sie vielleicht keine Gelegenheit mehr. Aber Herrn Herr Melat kennen Sie ja. Oh, Melat. Der aß immer die Kekse, die in der Mitte standen, seit Monaten schon. Niemand aß die außer Melat. Ich hab das doch noch nie... Sie trauen sich das nicht zu? Jetzt enttäuschen Sie mich aber. Äh, doch, doch. Na also. Ja. Na also. Bis der Neubau abgeschlossen ist, werden Sie in der bisherigen Rode Immobilie arbeiten. Sind Sie dazu einverstanden? Ja. Wo ist das denn? Mitten in der schönen Pfalz. Da haben Sie sogar noch die Möglichkeit, die nächste Weinkönigin zu werden, Frau Brauer. 120 Kilometer. Ja, ist ja eine ganz schöne Strecke. Heute hier, morgen dort, Frau Brauer. Ja. Hicks? Ja. Sie können natürlich auch Nein sagen. Nein.